abakobwa baba mu makorari yose ya adeperi uhamya yuko nta n'umwe bajya bazamura ariya majipo maremare ndareka ibintu by'imitwe ikibazo cy'abarokore mufite ipokirizi imeze nk'iy'abafarisayo tuvuga yuko bamwe bazizamura ntabwo uvuze ko ari bose ariko bamwe barazizamura ariko reba nk'urugero mozesi ejo yuzuye umwuka wera ugasanga arimo ahanura ajwibura dayimoni ayenya ko satani yaba ahuye n'akaga eh, eh. oya bikurure eh? byumve neza ah. banyataka ikize ko mbonye urusengero rufunguye ari nanjye wajya mbicaza no ku ruhimbi kwanza buriya njye nifite urusengero rwanjye rufunguye mpuzesi yaba anyicaye hano nambwira niba bari ruza ahubwo bwino ni nawe uraturisha kubera iki ntabwo abantu bagomba guhindurwa n'uko bahagaze ku gakanu abantu baramaze iminsi babibwiswa ko bashobora kuba baragufunze guteze neza nyine nk'uko bafunga abandi hafunga imana itavuze weya nyine mbarisobanurire mbarimubwire bimeze gute uretse kubona ikintu imana yamusabaga museveni ni kimwe mhm. ibyo noneho ndabivuga ndi mu mavuta yitwa iravuga mm. imana ikintu yasabaga museveni ni kimwe gutegura umuntu uzamusimbura hakiri kare kuko atamuteguye umva uganda mwajya kubona mukabona ibyabaye mu rwanda kuko gatanu bibayeyo bari kurwanira iriya ntebe ejo bundi ezekiyeri yavuze ko yagufungiye ituro ariko avuga ko yifuza kuzongera kubonana nawe um, akagukuraho umuvumo yakuvumye uko byemera kose biroroshye tubihe imyaka itatu itatu buriya se si myinshi ariko ni itatu ntacyo itwaye kugira ngo ubyirute oya imyaka itatu nirangira ntaratwara tekiseri azaba yararifunze ariko tutabigira birebire <laughs> eh, kubera iki abatinganyi ntabwo ari bo bonyine hari n'abandi mm. ariko nibo babiri bafashe wagira ngo batsindiye ikiraka cyo kwamamaza ubutinganyi kubukundisha ah, abajene b'abasore b'abanyarwanda wagira ngo wagira ngo bafunguye kampeni yo kubwiriza no gupuricinga no guprofetiza no kuderivura sinzi ukuntu ndabikwitira mbese kwinjizamo abantu amavuta y'ubutinganyi no kubikoresha akabuno kawe ni uburenganzira bwawe ariko kuza kumera nk'ubikundisha abanyarwanda kumera nk'ubi nk'ubitagatifuza kwigira umuvugizi wabyo eh, eh, gukora eh, twita sipesi yabyo ah, ibyo bintu tuzagupima sha nugaruka tuzagupima turebe no kubikora biba bigaragaza ko hari itabi ryabikongoje buriya umuntu aza gusezerana bakamushyiramo ka gapimisho uretse ko hari igihe abaha inkari z'uruwo wayimuteye nyine ugasanga aho ntayirimo mhm. agenda agahita kagafura ko yazanye akandi agahita gutekimeka Hmm. reka ntazagire umuntu ukubeshya ngo iriya ndakugufata uri umunyacyaro kujyana na diyakoni hmm. mujyana na diyakoni ufite agafurako kandi gasa n'ako baguhaye hmm. ubundi tekinike aho iri ni ukubona agafurako ka kabiri ugashyiramo iz'umusore waguteye inda ukakinjiranamo diyakoni agahagarara ati ngaho ugahita umanuka kandi ukakajugunyamo ugahita uzamura kandi kuzuye iz'umusore ugahita uzibaheresha barapima inda bakayibura eh. mbyaryimbwa n'indyamirizi n'ubundi biriya ntabwo imana yabibatumye we biriya byo gupimira ntabwo yabibatumye nuko hari igihe wabivuga abantu bakarakara ntabwo yabibatumye byose ni ibiki kuza abanyamatiku buriya nimba hari abantu nijoro hari abazaribura bo mu rusengero mm. ba bantu bashyira abantu kuri lisite y'abahagarikwa ku igaburo nibo benshi bazaribura mbivuze ndi mu mwuka wo gukeka ntabwo ari ijoro ibimbwiye ariko nimba hari abantu bafite mukushe ku mutima mm. niba ari abantu baba ingeso ku ruhande bari kwandika abo gushyira kuri lisite y'abahagarika ku igaburo bariya bantu bahagarika abantu ku nibo bantu bagica niwumva ngo hari umuntu warozweho umuvugabutumwa kandi uburozi bwavuye mu kidiyakoni menya ko wa muntu ukunda gutenga abantu cyangwa se ukunda kubishyuwamo ngo batenga abantu ngo uzi ko satani ngo ajya yigira nka mareka w'umucyo ariko baravuga ngo kivera pe prepare la n'uyu munsi twuma ndaduterura Eh, kuko bibaye ngombwa hari igihe nabona ko dayimoni kurimo zikeneye ukamurya ku n'uyu munsi apotere urajyaterura utwuma wowe n'utuntu tw'udukatu ukadukora ukavuga utari igihe dayimoni nzahura nazo nkaba ngomba kuzitera utuntu tw'ubwenge kandi buriya abantu benshi ntabwo babizi muri misiyoloji bigisha bigisha um, ari marisiyare mm. eh, hari abantu bagiye kwiga misiyoloji uganda babigisha tayikondo kubera iki ni ngo ugiye mu gihugu kitabamo ubutumwa bwiza ubwirije ahantu usengeye ibimuga birahagurutse umurozi noneho wajyaga barogera akavuga ati kariya gahungu ushaka ababwirije. yakora ku gitega agasanga ufite imbaraga z'imana ugakubita Gitega kikanga ati ndamutega mfite umuhini icyo gihe ntago cyaha abazimu iyo aguteganya umuhini uburukisha ukumoso ukamwoherereza indyo wahise ukavuga uti yesu uramwumva cyangwa ntabwo umwumva ukavuga uti yesu uramwemera ntabwo umwemera <laughs> eh? akamwemera mu gipfunsi we bimubwira uyifashe gutya uravuga uti yesu kuri ino nshuro noneho uramwemera <laughs> nirukanye abadayimoni urapinga narabwirije matayo niwemera ubwo ujanye umuhini rero wamufungishije ikirenge ufite ingumi gutya eh. ariko yesu uri kumwumva cyangwa ntabwo umwumva <laughs> ariko abantu baba muri dimansiyo ya mbere ngo nyine ngo urareka ngo bagakubise urushyi mu musaya ugahindura kabi iyo utaba mu mwuka buri gihe wakubise inshyi urahindura hari igihe biba ngombwa umuntu yakubita urushyi ukabaza yesu ariko yesu ahangaha duce mu yihe tekinike ati mukubite mukubite mukubite hari kwa kundi kwa gutya bajya bitego iki bijyana n'imigarura papa bikaba ari byo bimukuramo abo bazimu nakwambiye ok ariko bisaba kuyoborwa n'umwuka w'imana nubwo tuba tubivuga mu kajyana n'urwenya bisaba kuyoborwa n'umwuka w'imana ukamenya aho bahindura umusaya ukamenya n'aho nawe ugomba eh, kurwana mu buryo ndetse ntuzi ko yahise ugeze ababwira ngo noneho uyu munsi ufite inkota nayitware urabyibuka mm. <laughs> dimansi ya kane ihora igusha abo ngabo hari abantu we iyo azi ko yuzuye umwuka yari agomba gushyira ubwonko puwe moro kugera aho wanamubwira uti muri kovide nimwegerane ngo ya rize vekire ngo zizi ni waya imana yatubwiye ngo iyo minsi yagera turushaho guterana kwera uhita umujyana gereza akajya guteranira yo guterana kwera reka njye nkwereke hmm. hari ibintu bitatu ntajya nkinamo imikino uje ukansanga ndi ku kidendezi nahatembere ukambwira uti mbatiza mpita mubwira ni yesu uramwemera uti ndamwemera yesu uramwemera ndamwemera nkukubita mu kidendezi nkuzamura taha uvuga mu ndimi z'umwuka wera ntabwo njya ngo mbanze nkwigisha amezi ane amezi ane se yohana yabigishaga amezi ane hehe yesu yabigishirizaga amezi ane hehe se uretse filipo wiyigishije inkone bari mu igare ubwo cyangwa ko iryo gare barimazemo amezi angahe ngo ngo rwose ngo bankwe kuri lisite bagomba kubatizwa aha niho amadini nyine yazi wize amezi atatu ngo kubera ko ngo wasibye gatatu <laughs> cyangwa kubera ko ngo watsinzwe ibizami yesu yigeze avuga ngo muzabwirize abantu mubahe ibizamini murangiza ngo ababitsinze mubabatize yewe we yewe we yesu we yesu we ntabwo nje kuyahindura ahubwo bayarivayizinge babone ko amwe ntabwo afite dimansiyo ya kane rwose amwe amwe amwe bihangane bayarebemo hari amagi atajyanye na makumyabiri na gatatu ibihe byiza nshuti abakunzi bacu babana natwe umunsi ku munsi reka twongere tubahe ikaze tubifuriza amahoro y'imana aho muherereye hose reka twizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza ibihe bikaba bitakoroheye reka tukubwire ko ari igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi ndi kumwe na Eric ngewe nitwa Vitali imbere yacu turi kumwe na Apotre Mutabazi Kabarira Maurice wa mutabazi bashobora kuba benshi ariko dimansiyo ya kane bamwe mutabazi umwe mm. niko bimeze ariko umwihariko muri dimansiyo ya kane ariko abanyarwanda dimansiyo ya kane bamaze kwisobanukirwa hari eh. mm. n'abantu bavuga ngo uko tuba twumvanye nyine dimansiyo ya kane ni ibyo mwabonye kandi bigomba kuza hamwe namwe bikagucanga kuko nyine niba utayirimo ntuyirimo eh. Eh, ariko dimansiyo ya kane ni kombinezo y'ubwenge n'umwuka mm. kombinezo y'ubwenge n'imbaraga ibyo bintu bibiri ku buryo uri mu gisata cyaba umwuka n'imbaraga n'ibitangaza na deliverance yumva muri mu kirere kimwe n'uri muri dimanso y'ubwenge utanemera imana kumva hari ibintu ari kugenda yumva eh. Eh, iyo wemeza gusa abantu bakanyarira ntabwo uri muri dimansiyo ya kane hmm. eh, by'umwihariko ubundi kugira ngo uri muri dimansiyo ya kane ni uko ugusha abantu bakanyarira narabagushije neza ahubwo abantu mudukurikira ni aba narabagushije neza none se kubagusha unavuganye neza <laughs> yarambwiye ati ubundi wowe abantu bazakwemera harimo abasilamu benshi nta konferanse njya nkora itarimo abasilamu eh, eh. nta gurupe watsapu njya ngira itarimo umusilamu eh, abantu batemera ko imana ibaho abo bantu muzajya mubyumva kimwe inyigisho zanjye inyigisho zanjye umuntu vibura Mm. ntabwo hari aho agera kumva arataka nta bintu bya viburasiyo birimo eh. ariko wa muntu uvuga ati ngewe buri ibintu by'imana yo maniga nagomba mbyumva neza eh. witura rima neza tunuvuga ngo niyo mavuta imana n'imana yabinyibwira ntabwo ari ibintu nahimbye eh. yarambwiye iti wowe mhm. ubundi dimansiyo ya kane ugomba kwemerwa n'abantu ibintu byo gusenga baba batabyumva neza mm. ariko we bakumva muri kujya imbizi noneho n'abayobozi hakaba harimo nta gice cyo naho abayobozi bose batakwemera ariko akaba ari abayobozi mushobora kwicara akavuga ati urabasha eh. ibyo byose rero ni ibintu <clears throat> umaze iminsi utagaragara kuri iyi mihanda umaze iminsi uri hehe mu by'ukuri kuko hari amakuru agenda ahwihwiswa um, hmm? njye maze iminsi ndi gicumbi ndanashima imana yuko ndi kuva igicumbi nari ntwaye ka kamodoka kera bakitaga ngo warandyohereje ariko sinzi bakita ngo ka vitisi ka nakangaga ntaraka uyu munsi nakanze neza ubaze ko nari ntwaye nkajya kubona nkabona ipine ry'imbere rirandepashije <laughs> ndibona imbere nayibonye wabipositinze <laughs> wabibonye nabipositinze ipine ry'imbere ndibona imbere ribona rikatiye mu gishanga ngo wandi warokotse ute nyine ubwo nari kugenda nko muri makumyabiri nari ndimo ngenda gake gake eh. iyo mba ni kwihuta bwo byari guhita birangira imodoka <laughs> zawe ziba zishaje koko <laughs> ya benzi baga nubwo benzi yari ishaje kitigeze ipine rinde pasa ibi bintu byo ni ibiki eh. wahavuye utawa uyu mudayimondi ashaka kugira ngo mumwirukane hari abadayimoni ndambiwe ariko nyine uh, mba ndi gicumbi maze iminsi ndi gukora inyigisho za dimansiyo ya kane eh. mfite na gurupe ya watsapu yitwa katiremu uh, uh, dimansiyo rero ah, urumva ko maze iyi ahanini ndimo mu mavuta yo hejuru mu kubwiriza hmm. ah, ntekereza ko nshobora no kuzareba uburyo nazagira ikiganiro gihoraho kuri yutube kuri cano zanyu nzareba iyo nzavugana nayo hmm. eh, nyishyure noneho njye nkora ikiganiro gihoraho cya katiremu dimansiyo kuko hari n'igihe tubivuga abantu ukagira ngo ni ukubivuga kugira ngo wemeze abantu ko ari ijambo wenda rimeze nk'irikanganye oya mm. ni inyigisho zifite umwihariko wazo zifite uko ziba zikoze kandi abantu bazisanzemo zirabafasha cyane mm. so rero naho ngaho nari ntinze cyane kuko nkora inyigisho buriya akenshi mfite inyigisho y'amasaha abiri isaha imwe n'igice sinjya nigisha munsi y'isaha n'iminota makumyabiri ntabwo bijya binkundira mm. ariko wenda ninjya kuri youtube nzagerageza mbigire bitoya ariko nyine mba izo nyigisho za audio ndetse ubwo n'abantu batunze kontakiti zanjye bumva bakunda ingisho zanjye abandi bajya bavuga ngo ngo nta kivuga bibiriya aho ngaho uzaze tuba turi muri bibiriya neza rero aho niho nari imaze iminsi ah, ariko ah, muri ino minsi mfite na gahunda yo ku yo kureka ibintu by'imishinyiko eh, n'ibintu by'imikino buriya eh, akenshi uzajya umbona mfite isura imeze nkuko nguku <laughs> Mm. <laughs> kavuga nkabyigaho nkakwihorera iyo <laughs> eh. ari mwambazaga ngo umutazi ntajya arangiza ikiganiro mu kanya arigeho n'amagurutse nta bintu byinshi uya ntabwo ari ikibazo cyo kuhaguruka tutagisoje ahubwo ni eh. ikibazo cy'uvuga ngo umbaza ndoma ku cyo nshaka kuvuga ncece kumbaza ikindi eh? mm. icyo gihe ko waba utwemeje ntabwo ari ikibazo cyo kwemeza ahubwo naje gusanga amagambo menshi hataburamo ibicumuro ubundi kare kose iyo mvuga makeya mba narabaye tuzi ko uri umugabo w'umuhanga ushobora kudefanda ijambo ryose wavuze kabone n'ubwo wakoze ikosa ubizi waridefana mpaka mbizi ko ari ikosa nasaba imbabazi ntese eh, waba ubizi ko ari ikosa ukanarikora kuva wagera hano kuri amagambo yose mvuga aba <laughs> mwese nk'umuntu mwese wagira ngo nsabe nk'iri mbwira nk'ijambo washaka ko nsabira wowe umukanya wari umaze kuvuga yuko utazongera gukora nyine ibintu birebire kugira utavuga amagambo menshi ukaba wacumura bivuze ngo muri byinshi waba warakoze hari aho uzi waba waracumuye kugeza akanya umaze kuvuga ko ntaho ko mu magambo menshi ataburamo ibicumuro eh. kandi ibicumuro si ibyaha warubizi ibicumuro si ibyaha eh. Eh. noneho rero iyo bavuze ibintu byinshi eh. hari igihe hazamo imvugo umuntu umwe akayenterepureta nabi ikabiramubabaje iramubangamiye ariko ubu nabo bagombaga kunyandikira nk'icyangombwa kinyemerera kuvuga ibintu ntagire umuntu ubabazwa nabyo kuko niko ndemeze neza nzabihindure ariko njye nabonye abantu barandenganya cyane kuko umuntu aba ashaka kugira kandi nta mutima mubi mbivugana sinjya nibasira abantu ariko nta kundi tu abantu baramaze iminsi babibwiswa ko bashobora kuba baragufunze guteze neza nyine nk'uko bafunga abandi hafunga imana itavuze weya nyine barisobanurire barumubwire bimeze gute nk'uko wenda ipine rya ntungwe rikandepasa bakumva yuko wagezemo nyine tu reka mubwire ntabwo wari muri dimansiyo ya kane ngo ufungwe gutyo nkaba muri dimansiyo ya mbere n'abizambira urabona abatwara hari uwo wari wabona batwaye se erega eh. eh, tujye turashimira leta y'u rwanda mu bindi bihugu usanga pasiteri bamunazemo mm. eee eh, mu bindi bihugu biba inkuru nk'izo ziba ziguruka pasiteri bamutwaye bishopu ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo ariko mu rwanda ah, turashima imana yuko ni gakeya ntabwo dukunda kubyumva mm. nk'uko wenda no muri za gatorika ujya kumva ngo padiri ngo utwana ngo tw'uduhungu ariko ukabasanga mu rwanda ibyo bintu rwose izo sitori ntazo tuzi ko abapadiri bahana so rero no mu rwanda nimba n'abadimansiyo za mbere batarabafunga iya kane ntabwo bapfa kumufunga mayidiya <laughs> ah, mufunze na katari yazamo reka dimansiyo ya kane <laughs> ibituranye na katari <laughs> bamufunze na katari yazamo wowe nyine icyo nshatse kubwira icya mbere ufite dimansiyo ya kane uba eh. ufite umutwe utuma ukarikira neza ibyagufungisha eh, ukabijya kure mm-hmm. eh, icyo ni icya mbere kuko nanone ntabwo wabyishoramo bibire banga umunyamakenga munyadimansiyo ya kane ngo iyo abonye ikibi kije arakikinga eh. ngo ariko mhm. umupapa eh. <laughs> nguwo akakirega agatuza mu by'ukuri ndetse ah, icya mbere dimansiyo ya kane ugomba kuba uri umuntu ufitiye umumaro igihugu n'abayobozi b'igihugu bakubonamo umumaro rero keretse nimba wagira hagati se wamumara akaba ari wagufungira se byanga bikunda uwo mumaro uragukavaringa kandi murabe ubundi buriya politikari nta muntu utafungwa ahubwo eh, politikari iyo ufite inyungu birinda iyo ufite inyungu ukaba utarengereye cyane ntabwo nyine upfa kugenda eh. ikintu rero muri dimansiyo ya kane twiga cyane ni uguhora ufite inyungu iri hejuru kuko amakosa yo byanga bikunda n'abakurakarira bahora bahari mm. Mm. kuko urumva nese nk'urugero hari umuntu uderutse guhura turicara turaganira mm. kandi ibyo yambwiraga yari afite isoko abikuraho arambwira aterega wowe wamenashije abantu benshi ati babonye ubuhanga bwawe bukabije mbese ubuhanga bwaje kuba ikibazo ryari nk'uko hari intege abantu bandenganya n'ubuhanga sinzarwane nzarwane nabwo noneho <laughs> bivuze ngo ubangamira abantu rero baravuga ati noneho nuzo ni ubuhanga bwawe jya ugerageza utabugaragaza cyane kuko hari abantu bamera nk'aho babangamiwe kubera iki kandi nimba n'umuntu urengana mutabazi ntago ndavuga na kimwe cy'icumi cy'ibintu mba mfite mu mutwe ibiremereye cyane ndabyihorera none se kuvuga ikintu wumvaga cyari ikintu gisanga ukabona abantu bayagaye babigize birebire induru zabaye no rimwe rimwe banagushinja ubwiyemeza apotere <clears throat> ejo bundi ezekiyeri yavuze ko yagufungiye ituro ariko avuga ko yifuza kuzongera kubonana nawe um, akagukuraho umuvumo yakuvumye kubyemera kose biroroshye reka tubihe imyaka itatu itatu buriya se si myinshi ariko ni itatu ntacyo itwaye kugira ngo ubyirute oya imyaka itatu nirangira ntaratwara tekiseri azaba yararifunze ariko tutabigira birebire urumva ufashe umuntu wa dimansiyo ya kane uvuze n'ebyiri tutabijyamo tutabijyamo nakubwiye ko nzajya mvuga amagambo abaze ariko imana iri mu ruhande rwanjye umugambi wayo kuri njye akomeje dimansiyo ya kane ndayisangije mu rwanda nta wundi wa kabiri uyigira buri muri magambo ntitugapfe ubusa eh. <laughs> niwe wenyine uva muri iyo dimanso nta wundi uru rwanda ni njye mm. bishaka afurika naho nzabireba neza ndebe erega dimansiyo ya kane ugomba kuba ufite byibuze abayobozi b'igihugu baza kugira ngo tubikoreho gute niyo baza mu rwinyegezo ariko bakaba bakubaza atari ku bundi ububibona uti oya narindi kubwira ko iyo navuye mu rwanda agiye mu bindi bihugu iyo navuye mu rwanda agiye mu bindi bihugu eh. hari igihe bajya bambaza atari ko buriya ko twabonye ufite mu mutwe watubwiye uri umujyanama wihariye wa guverinoma oya njye navuze ngo iyo nagiye hanze y'igihugu eh. ah. cyane cyane ko imana impamagara ntihambwe ko nzagirira umumaro u rwanda rwonyine ni ubusa uzambuka ni ukagenda ukabikora neza ujya muri katari oya ah, ah, aho kujya icya mbere igihugu cyose gikennye kirankeneye icya kabiri banteze amatwi byakemuka mm. ni ukuri rimwe na rimwe nyine mm. abantu <laughs> sinzi umuntu wabuze ngo ngo umupfapfa ngo ntiyarekura ubupfapfa bwe ikibazo rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba akeneye uh, uh, interivasiyo y'umuntu cyangwa se yawe mm. ariko ukabona akomeje kwihagararaho cyangwa se no gushaka kugundira ibyo afite mm. niho handi wakomeje kuvuga ngo za menase ariko reka nkubaze mhm. ngewe nabonye inkuru zitari zicaracara ku mayutubi sinzi n'abazikoze nicyo bari bagamije ngo sijuwe ngo hari Minisiteri ngo yavuyemo umuntu ngo wasanga ari mutabazi ujyamo eh. abo bose baba bafunga ituro nabo bazaze bavuge umurenge bazaze byibuza nta kibazo bazaze bavuge akagari oya reka nkubwire iyo uri muri dimension ya kane byibuza banagukekera ko wabijyamo ariko wabyakiriye gute kubona atari bashyize muri uriya mwanya oya ndi kuvuga yuko hari umuntu muganira umwanya wabamurikira urabona urugero hari umuntu muganira ukumva arakubwiye ati buriya ati byaranuganurwaga ati ni wowe wihemukiye niwe wowe wabimennyemo eh, eh, amazi ariko wagize ngo abo bose baba bavuga ubona bayagaye nta n'uwo baratekereza ku kagari rero ibyo bintu bibaye byiza wabyakira ukavuga uti uyu muntu hari urwego imana yamushyizemo nanjye hari urundi yanshyizemo buri wese agakorera mu rwego rwe ariko icyizere kiracyahari icyizere se kuri mwanya kuko bashyizeho minisita ntabwo bashyizeho siteti minisita nta kibasha kurogoya umugambi ikibazo ni mu mugambi w'imana biriyo naho ibyo kuvuga ngo uyu yarakaye mhm. eh, hari ukuntu uba usanga abantu bavuga ngo urumva nyine ngo n'abari babifite mu bitekerezo ngo wasanga bisubira kuko wakoze ikosa hakosa ukora imana nimba yaravuze nicyo kintu nge ndeba hmm. ubundi nka ha tivi hasi ubu uzize nahangana ndanashoboye ubu ku mbuga nkoranyambaga hari ikintu kimeze nk'aho ari ari urusaku rw'abantu bavuga ngo nimufungure mozesi wacu ubwo ndimo ndavuga nka ba semuhungu n'abandi Ah, mozese yari amaze iminsi apositinga ibintu ngira ngo yigeze kumuvugaho reka se muhungu mbanze muhe ubutumwa uretse ko kuva izina rye n'utari katinga rigera gukubita sitirayike namenye yuko uwo mutima mubi umubamo hari abo yayiteye ubwo ndakuburiye noneho <laughs> ubwo nyine uze gusigamo ibindi mbuza ariko izina ryo uri kubite toronovisi urihandureye eh, none none ndamwihera ubutumwa hari igihe azaza yikatisha mu rwanda reka ntabwo aba i kigali mhm. kuko ntabwo afite uburemere muri bya dimansiyo nakubwiye ntabwo afite uburemere nk'ubwuriye rero nimba undi twaramupimye ni kacyiru hari igihe azikakaza yikatisha kanombe tukamupima <laughs> eh, kubera iki abatinganyi ntabwo ari bo bonyine hari n'abandi mm. ariko nibo babiri bafashe wagira ngo batsindiye ikiraka cyo kwamamaza ubutinganyi kubukundisha uh, abajene uh, b'abasore b'abanyarwanda wagira ngo ngo bafunguye kampeni yo kubwiriza no gupuricinga no guprofetiza no kuderivura sinzi ukuntu ndabikwitira mbese kwinjizamo abantu amavuta y'ubutinganyi no kubikoresha akabuno kawe ni uburenganzira bwawe ariko kuza kumera nk'ubikundisha abanyarwanda kumera nk'ubi nk'ubitagatifuza kwigira umuvugizi wabyo eh, gukora eh, twita supesi yabyo eh. ah, ibyo bintu tuzagupima sha nugaruka tuzagupima turebe no kubikora biba bigaragaza ko hari itabi ryabikongoje simpe nawe singaye n'ababapima none se dukora iki kindi mhm. u rwanda kuba rurirandi lokiti rudakora ku mazi kuba rwifitiye bya bibazo abantu bazi rufite nyine no mu mateka yacu bigakata muri katari bigakata byose namwe muzi mhm. n'ibiba biri kuri yutube bisakuza eh, n'ibiba bituruka kwa bayideni na kwa burinkeni hari inyito bitemera n'ibindi byose mm. ntabwo twafata risike nimba ari n'umurokore ujya akanyarira asenga ngo u rwanda ruzashyireho itegeko rihana abatinganyi umva nimba uri kwiyiriza uri kwimarira umwanya wawe w'ubusa mm-hmm. uri kwicwa n'inzara y'ubusa mm-hmm. ni muri dimansiyo ya kane ndakubujije sengera ibindi ibyo ngibyo bivuze ngo u rwanda situwasiyo dufite mm-hmm. n'ubushobozi dufite na n'ibishoboka nakubwiye definisiyo nahimbye yanjye cyangwa se nacuze cyangwa se naremye ya politiki naravuze ngo la politike sekwa La politique sera dit possible pour faire avancer un peuple sans toutefois laisser aucune derrière, surtout sur le plan économique. bana ni muri dimension ya kane nawe himba définition y'utuyimgira hano. Murakoze. Twagiye rero. la politique sera dit possible. Kandi u Rwanda ngo rucuruza iki? Visit Rwanda ni iki? U Rwanda rwibrandize nk'igihugu gicuruza service. None rwakoze convention erega uri gusenga mana ubutinganyi babufatira imigambi mu izina rya esi nko gusenga ngo ndasenya convention uzarisenga urebe ko nawe tuzagupima nawe tuzagupima <laughs> eh, twahita tugupima aho mvuze iki ndavuze ngo nta ubutinganyi nta nari mu rwanda ruzavuga ngo turabwemeye kuko umuco wacu ntabwo ubyemera kandi nta na rimwe uzabona ubona twigize nka museveni ngo turabyaza umuhanga yaravuze ngo rosokereso kashe dare detaye hmm. ariko nubwo wabikorera inyuma behind the closed tukakureka twanabimenya ko ubikora tukakureka mm-hmm. ariko umunsi waje kuri kamera ukamera nk'uri kubyamamaza ubikangurira oya tuzagupima sha oya tuzagupima kabisa ehe kabisa kandi hariya buriya imana ibatanze umugisha buriya kiriya kintu bakoze mm-hmm. imana yahise ivuga ati nongende uyu mugisha ku gihugu cy'u rwanda kuko nubwo wenda mutashyiraho itegeko rivuga ngo reka kuri ko dushyizeho itegeko rivuga ngo tuzahana umutinganyi hari uwitwa kamara harisi yahita yegera mikoro hari uwitwa jean Pierre karine ubwo ni umuvugizi wa white house nawe yahita yegera mikoro umukobwa w'igikara nawe kuba yitwa jean Pierre sinzi nimba ariko uri kumva umukobwa witwa jean Pierre urumva nta bintu by'uru niba atarimo ra harimo b harimo t cyangwa q harimo ikinyuguti kimwe muri ibyo binyuguti ariko hari ikintu kimwe nkunda mu baroma buriya abantu bazakoresha utubuno twaba ibyo bashaka nanjye kera najyaga nikuruza ku mutumba akabuno ka buri wese nake upfa kudabikangurira umwana wanjye ugakoresha akawe iyo hirya ariko uzi n'impamvu batemere kubikangurira se hmm. nubwo hari abajya bakangurira iby'ubusireyi nabyo si byiza ariko byo tukabireka biriya bintu bivamo umwana kandi buryo umwana wabyawe n'uri kwicuruza ashobora kuvamo minisita ashobora gukora icyogajuru burya ntabwo umwana wavutse wese nta gitu urabizi ko nta gitungo iyo bigeze ku bana ntabwo tuvuga ngo umwana wavutse ni impanuka ntabwo yaba impanuka ku mwana hmm. ngo niyo itanga gutwita ndafashijwe nta kinyendaro kiba imbere y'imana iyo wavutse uba wavutse eh, hari uwo bari bamereye nabi baramuvugira aragenda binguguzi niwe wabaye umucunguzi w'abisiraheli abavutse nabi ahubwo niwe wabaye mu isi noneho rero nkavuga ngo uko bivamo umwana babyamamaje hakagira n'ababibuyoboka bakabikora ntibyabuza ko u rwanda rugera ejo haryoshye ariko biriya by'akabuno byo ariko burya icyo wamamaje ushobora gutorwa ijana ku ijana buriya buri mukandida wiyamamaje ashobora gutorwa ijana ku ijana none se nimba wamamaje iby'akabuno bitowe ijana ku ijana hari uwuzi akabuno kabyaye umwana yaba abahungu yaba abakobwa erega nabo nubwo bavuga ngo ngende ndi umugore ariko uri umugore wabyawe na sona nyoko ntabwo wabyawe n'abagore babiri nta nubwo wabyawe n'abagabo babiri icyo cyo ukizi neza rero wibyamamaza byimenyere ubigire ku giti cyawe mm. kuko ibintu wamamaza erega uba wifuza ko byaba ibya bose ubu ntabwo ufite ubwoba bw'uko bari bukwatakira banyatakira igize ko mbakunda banyataka ikize ko mbasengera ngo imana umwuka w'uwiteka abahangeho banyataka ikize ko mbonye urusengero rufunguye ari nanjye wajya mbicaza no ku ruhimbi kwanza buriya ngiye nifite urusengero rwanjye rufunguye muzese yaba anyiciye hano ntabwo niba bariruza ahubwo bwino ni nawe uraturisha kubera iki ntabwo abantu bagomba guhindurwa n'uko bahagaze ku gakanu mwuka wera niwe uhindura kandi nawe nubwo wenda utakira ku by'akabuno nawe ibyo ukorera ahandi hatari akabuno ntabwo tubizi kandi nawe wicara ku ruhimbi ubuzi nk'imana ivuze ngo ndakoresha umukwabo ku cyumweru umuntu wese uzi ko afitanye di ifitanye isa n'ijipo nakandagira ku ihimbi nzatwika umuntu ku mpimbi mwaburaho abantu ibintu bye by'imyemero abantu bazanye hano oya simvuze ngo bose barabikora twabona umwotsi oya kure imbe harya abayicaye abantu barindwi simvuze ngo bose barabikora ariko muri barindwi wajya kubona ukabona haje babiri undi eh, narwaye mu nda kuko arabizi ko imana yavuze ati ndatwika umuntu Hmm. hari ijambo riba mu befeso rivuga ngo ibikorwa nabo rwihishwa biteye ubwoba no kubivuga biteye isoni no kubivuga ariko ikibazo imana ntabwo ireba ibyakorwe ku mugaragaro ireba n'ibyakozwe mu rwihisho noneho tukavuga gusa ngo bariya bavandimwe nabo gukundwa kabiri tukabegereza isengesho hmm. ariko ntabwo ari ukumujyaho ngo wowe uzashya wowe uzarimbuka wowe uzapfa nabi yeyeyeyeye nawe uvuga ngo azapfa nabi nawe uzapfa nabi kuko nubwo akora biriya nawe hari ibindi uzi ukora uri n'umunyamatiku uri n'umunyamazima uri n'umunyamagambo none se byo wagize imana bikunda ibyiza rero mwese mufite eh, ahantu mufite intege nke mukeneye kugira ngo zishire ibyiza ahubwo ufite imbaraga zo gusenga ntasengera undi hmm. naho ntituba nk'imana irabyanga ariko no ijambo riba mu baroma mu baroma hari ijambo rivuga ngo ngo bakoresha imibiri yabo ngo mu buryo ngo butateganyijwe ngo abagore ngo kandi n'abagabo ni uko ngo bashyushywa no kurarikirana hagati y'umugabo n'undi ni mu warobo igice cya mbere aravuga ngo ariko ngo bazagarurirwa e, ingaruka mu mibiri yabo arizo ngaruka zo kuyoba kwabo ntiyavuze ngo ngo bamwemereye kujya nk'urumogi ngo kubera indwara idakira none se wakora biriya ukabura indwara idakira ikibundi kirimo n'igisubizo wakora biriya ukabura indwara idakira none se umuntu yihata imogi ari uko yumva ari tayari muri we none ko atabuze amafaranga ko ataburaye ibyo bintu bituma yiduhera nyine ibiyagirabwonko hmm. nyine urumva se atari ikibazo mu by'ukuri mu magambo yandikaga ntabwo ushobora gukora biriya bintu ngo ube ukomeze ube normal mu mutwe ngo ube normal ntibikunda hmm. ntabwo uba normal ntabwo ari ibintu rero bizima hmm. uwadutsweho n'ibyo ni uwo gusengerwa ariko ku rundi ruhande si uwo kujya hariya ngo ujye kuri twita umwibasire wabonye ari uwo muri bo njye nababujije gusa kubyamamaza hmm. naho iyo bafunga ibyumba byabo rwose pe bakadukoresha utuntu twabo aha kuri kariro zabo se ku mubiri wabo icyo umuntu eh, atemerewe muri iyi si ni ukwiyica ngo wikureho ubuzima niyo mpamvu kera bajyaga ngo bafata umuntu wiyahuye bakamuhata igiti ariko u rwanda ntabwo rushobora gukora ikosa ryo kwikururira ko amerika itangira kugishyira mu kanwa kayo nk'ubu nabonye jean Pierre karine arimo avuga ngo perezida museveni reba rero muri politiki y'umuntu ya apronosheje izina ryawe igihugu nk'iki gihanganye hakuriye hari igihe wasanga ibya katari ejo byongeye bikaturuka katari byongera bigaruka inama <laughs> Eh, ntekeza ko ari nacyo museveni ari gukora ari gushaka kurwanya ubutinganyi noneho kugira ngo bibiri na makumyabiri na gatandatu azahurire mu matora na n'uwo bita ah, kayine rugaba eh, imfura na se bahurire mu matora kayine rugaba mutsinde mutsinde rwose bone nka mirongo itandatu muze yabonye mirongo ine museya yavuga ati umuhungu wanjye amaze kwi igihugu kiri kumwibonamo cyane ati ntarugahomwa akora buriya uriya n'igikiga n'ikinyarwanda byose eh. so um, nkatekereza ko rero kayine rugaba we ntabwo yigeze abivuga uzarebe twita zose akora wari wabona akomeza kubutinganya mhm. none se kuki icyo kintu utakibaza abo muri dimansiyo ya kane tuba twabyeretse umusaza ari gushakira ni ukuvuga ngo ari gushakira umwana iturufu amere nk'ubangamira abanyamerika umwana wazaze azaze ari ku ruhande rw'abanyamerika vuga ati ni rights zanyu mani maniga yo ni bareke mwana noneho usange we kubera yuko ameze nkaho one hari abaturage ahaye uh, okay icyo yakita nka right bo babonaga umusaza atabaha noneho no kuri side iri political bariya b'abanyamerika babavuga ati rero reka dufashe uyu muhungu atsinde muzehe ko muzehe wabonye ko umuzehe anakira indege iturutse mu burusiya iriya byose ni kanoni njye nyibona hmm. ni kanoni yo kuvuga ngo iyi pozisiyone ku buryo abanyamerika batangira kubona uyu musaza atangiye kutwihinduka hmm. noneho umuhungu w'ahazazira aze ari pro amerike amerika imuryame nyuma umusaza ahita asohoka hmm. uretse ko ngewe ubundi nta yerekwa ryabyo nagize ariko iyo nkoresha umwuka wo gukeka n'igihe bitarenga bibiri na makumyabiri na kane rero mu makeya umusaza yumvisha intege nke muri we hmm. gake cyane gake cyane mm-hmm. muhozi yahita akaba hari igihe bitategereza bibiri na makumyabiri na gatandatu hmm. uretse ko ubundi ikintu imana yamusabaga museveni ni kimwe mm-hmm. ibyo n'undi abivuga ndi mu mavuta yitwa iravuga hmm. imana ikintu yasabaga museveni ni kimwe gutegura umuntu uzamusimbura hakiri kare kuko atamuteguye umva uganda mwajya kubona mukabona ibyabaye mu rwanda kuko bagatanu bibayeyo bari kurwanira iriya ntebe papa papa agomba no gutegura umuntu urabona ko yashushe n'umutegura nko kuvuga ngo enitayime umubonye ntahari naberetse aho mugomba kwerekeza amaso so mm-hmm. mu by'ukuri Eh, cyari ikintu ni ikintu yakoze kandi cyari ingenzi kuko n'imana kimusabye kugikora ah, ah, urumva se ngo ngo demokarasi se ngo yemera ko ushyiraho umwana wawe imana se imana izi demokarasi <laughs> mwari mwabona imana muri demokarasi mwabona imana mu matora se wiyambarira umbwire we yaraje kwiyamamazaho <laughs> uzi ko iyo igiye no kuguhamagara ngo uyibere umukozi utaza ngo ikubwire ngo mutunegosi irakubwira ngo nduwiteka haguruka unkorere yari yazanye ngo harya ngo wabyemera none se ngo buriya oya mu by'ukuri rero imana yo yarebye mu nyungu z'abanyayuganda hmm. ibona ko museveni akeneye ategetswe gutegura umuntu wasigarana ubuyobozi kandi njye mbona ari kubikora hmm. cyangwa se akaba ari kubikora nk'uko eh, eh, harya mwamwitaga ndi wabanjije valite ndayishimiye mu rundi yitwaga ndi nkuru nziza nawe yabikoze eh, iriya tekinike mwa kukwereka bunyoni ko ariwe uzagusimbura yo yo yo ye baba we akaba na marishari mu bitekerezo by'abantu mbese umuntu wese yajya anabireba akabona niwe kumbe hari undi ku ruhande utajya uvuga <laughs> warangije gutegura ukavuga uti ni wowe rata reka akomeze nawe yiyesure so uh, ni ikintu gusa ni ikintu cyiza kuko iyo uteguye umuntu n'abandi bakabona kuri kumutegura bamukorera nk'ibyo bakoreye mutabazi mwabonye murakoze wari uri gutegurwa oya nibyo mvuze ndavuga ibintu wowe ukagira ndavuga muri dimansi ya kane ukumva iyo mu ya mbere iyo uteguye umuntu niyo wamutegurira kuzajya ku kagari hakaba hari undi muntu ubizi kuri kumutegurira kuzayobora akagari eh. aramwahuranya eh. yanamusukaho kanyanga bivuze ngo bakubujije amahirwe oya ntabwo aribyo mvuze hmm. nari mvuze gusa ngo hmm. iyo utegura umuntu jya eh. ubigira ibanga <laughs> kandi ibanga ni irya babiri nawo iyo ushyizemo ibintu byo kubyasasa baramupangira tugomba gusaba inema yo kutabyasasa mu magambo moses yandikaga yasozaga avuga ngo ngo arashimira perezida paul kagame biriya bintu ubibonamo nk'iki kuba wenda avuga ngo yemerewe kunyura urumogi ikindi ngo igitsina cye bagihinduye ngo yabaye femu urumogi bararumupimye bivuze ngo iyo ababyemerewe yari guhita yagaragaza icyangombwa kimwemerera bivuze ngo yarabeshyaga iby'icyangombwa rero ashobora kuba yarakuruye widi noneho yakura widi ikamwongoza ko ko yabaye umugore higahita umwemeza yuko afite icyangombwa cyo kurunywera mu busitani noneho yakongera yakuru indi widi ikamwemeza ngo ariko uzi ko uri umugore uretse ko kiriya cy'umugore cyo mbona kitazamuhama uriya muhungu ure mare eh, ibyo kuvuga ngo ni umugore biramureba erega hari abandi bagenda akikuza igitsina agashyiraho icy'umugore byibuza ko n'uwo nguwo ari we wadutekinika tukamwita umugore ahera akoresha amabere akajyaho rwose bamutera imisemburo hano bagakuraho icy'abagabo bagashyiraho icy'abagore baribagisha rwose ku buryo mushobora no kubana imyaka umwaka ukarinda urangira mubana muryama uri umugabo waraterese uzi kutereta umukobwa urumva ko rero hari ahantu tekinoloji zageze ariko uriya nawe ugifite ibyo byose imitsi yibaze kuriya kuntu eh. wagira ngo akiri kanjongo nyamasheke nabonye ngaturuka kanjongo kanjongo wagira ngo yajyaga kuvoma amazi mu gishanga yaribaza imitsi iribara oya ibyo kuba umugore ntabyibagirwa niba namufunga atazasaba kujya muri mageragere y'abagore oya umwuga we ariko akeneye amasengesho y'abera hmm. ariko reba nk'urugero mozesi ejo yuzuye umwuka wera ugasanga arimo ahanura ajwibura dayimoni <laughs> ayenya Eh. ko satani yaba eh. yahuye n'akaga eh. bikurure byumve neza ah, ibyo bintu uri kubibona mu mwuka mm. none se ukumva yuko azarangiza ati si umwana wa pasiteri ni hamwe rero n'iki se yigira biriya yigira natwe rero tuba twarigize ibindi ntibizagize ngo tuba turi ahangaha ntabyo twigeze twigira kera mm. none se keretse nimba ibi ni iki mm. umwana w'umukiranutsi ntamugiye gutuma mvuga izina rya papa we hariya kuri paruwasi umwana w'umukiranutse ibyo twigize se twe byaraduhiriye rega azabanza arebe niba twe byaraduhiriye hmm. ah yaramanutse ajya kureba bishopu tumwijuke james kabare kubita isengesho birashya biratomboka turahanura mani magambo hmm. yari kuntera ibibazo iyo uriya moses abavuka ku yo mu migino ariko uvuka muri rizevekire ndakureka ukigira nabi ndakureka ukiyesura sha ahubwo ni imana muri muri gobyore mu ikorosi ahubwo bikore cyane bikore cyane gwiza eh, eh, ubuhamya butondeke hmm. yari umukobwa twasenganaga yahoze ari umurezibiyeni mhm. none si buri munsi si umuhanuzikazi none si ubu se hari n'umuntu se noneho wigeze guhanurira abantu yamara kubahanurira yarebye no mu mano ya bate dore umuntu wiyerekwa dore umuntu wiyerekwa rero abantu b'iyi minsi bakunda umuntu wiyerekwa mm. urebayo bagiye kuryama buri wese akumva yaryama impande y'uwiyerekwa mm. hari umugabo w'inshuti yanjye yamuryamye iruhande yumva akabogisi arimo akamanura wa muntu wiyerekwa <laughs> yari <laughs> eh? uwo muntu wiyerekwa ni umugabirega ntabwo ari umugore yumva ari kumanuka akabogisi ubwo yerekwaga nareba igisore gifite amasoso meza n'amafavore meza ati bari bakoze <laughs> bari bayarayemo bari bayarayemo saa cyenda bati twihengeke bihengetse yihengeka amanura akabogisi undi ati we yagize ngo ari no kurota ndi mu bitotsi ni mu iyerekwa arakazamura ariko ati ntabwo byumva neza cyangwa hari umugore waje kuryama muri sayidi y'abagabo aho aramukabuka ati bita ariko ati mbabarira mbabarira mbabarira ati mba ngo nimba ari ngo intege nke ngo sinzi kureba avuze intege nke ziba zimfashe mm. none se zigufashe zikunyerekezaho ntabwo wenda ubona n'aho abamama bari kuki zitanagufasha zikujyana hariya <laughs> ariko mwahoze mwahoze mwagenze gake kandi ubwo ari ahantu hahita nguwo nguwo azarimbuka genda gake uzi abahanuzi babaga ikora ino bajyaga bamanura amabogisi y'abantu ariko se musoma biriya muti ntuzasome urwandiko rw'abikorera ntuzabibona amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo byanditse mu gice cya gatanu dore ko abantu batanasoma bibiriya uretse hmm. nkubaze hmm. nkubaze ikibazo nsubize nubwo abanyamakuru mutabimusubiza abakobwa baba mu makorari yose ya adeperi uhamya yuko nta n'umwe bajya bazamura ariya majipo maremare ndakubajije subiza kekeranya hari ikibazo se agenda ah. ah, areka ibintu by'imitwe ikibazo cy'abarokore mufite ipokirizi imeze nk'iy'abafarisayo tuvuga yuko bamwe bazizamura ntabwo uvuze ko ari bose ariko bamwe barazizamura eh, aha twagiye none se eh none se ndaziva nyine eh, eh. kabiri none se utekereza yuko amazina yabo atanditse mu gitabo cy'ubugingo ariko uziko ngiye mu mwuka mbyumvishe ndafashijwe amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo ute yego ye buriya umuntu aza gusezerana bakamushyiramo ka gapimisho uretse ko hari igihe abaha inkari z'uwo wayimuteye nyine ugasanga aho ntayirimo mhm. eh, hari agenda agahita kagafura ko yazanye akandi agahita gutekimeka eh. reka ntazagire umuntu ukubeshya ngo iriyanda kugufata uri umunyacyaro kujyana na diyakoni eh. mujyana na diyakoni ufite agafurako kandi gasa n'ako baguhaye ubundi tekinike aho iri ni ukubona agafurako ka kabiri ugashyiramo iz'umusore waguteye inda ukakinjiranamo diyakoni agahagarara ati ngaho ugahita umanuka ka kandi ukakajugunyamo ugahita uzamura ka kuzuye iz'umusore ugahita uzibaheresha barapima inda bakayibura eh. <laughs> mbyaryimbwa n'indyamirizi n'ubundi biriya ntabwo imana yabibatumye we byo gupima ntabwo yabibatumye nuko hari igihe wabivuga abantu bakarakara ntabwo yabibatumye byose ni ibiki ni disipurine idini ziba ryashyizeho eh. mperutse kumva ngo iburera mhm. ngo babonye ngo umuntu umaze imyaka itatu ngo atangwa adahari ngo banga kumushyingura hari n'undi wambwiye ngo murangire kandi ngo iyo utabatijwe ngo bagushyingura wambaye bote ngo kandi bakambara ikanzu z'umukara ka kero bakakihorera ntabwo nari mbizi ariko ibi byose ni ibi byose ni ni dogitirine z'idini <laughs> oh, yarabimbwiye kandi niko kuri kuko kubimbwira afite aho ahuriye nabyo donka eh, eh. arabizi akoramo kwa eh, baba bambaye bote bambara bote bakambara ikanzu y'umukara ntibashyira keru na kamwe bikaba umukara tsiriri tsiriri tsiriri bisobanuye nyine ubwo bo baba bafite uko muri dogitirine yabo bafite uko bisobanurwa ariko byibuze bo baragusezeranya abambara bote ni abashumba ngo twite bavanaho aka kantu uretse ko namaze kumenya ko ari uwo bavanyeho ivara kubera amatikusha nta n'indi irimo amara n'amezi atanu itarafata sha baramukuyeho ivara sha yaje iriho birabanza biba amatiku amatiku batukwe burahagarara ariko none ntacyo tudeside basi mugakureho bagakuraho nta n'indi irimo sha ariko uza abanyamatiku buriya nimba hari abantu nijoro hari abazaribura bo mu rusengero ba bantu bashyira abantu kuri lisite y'abahagarikwa ku igaburo nibo benshi bazaribura mbivuze ndi mu mwuka wo gukeka ntabwo ari ijuru bimbwiye ariko nimba hari abantu bafite mukushe ku mutima hmm. niba ari abantu baba bihaye ingeso ku ruhande bari kwandika abo bagomba gushyira kuri lisite y'abahagarika ku igaburo abantu bahagarika abantu ku igaburo nibo bantu bagica niwumva ngo hari umuntu warozweho umuvugabutumwa kandi uburozi bwavuye mu kidiyakoni menya ko wa muntu ukunda gutenga abantu cyangwa se ukunda kubishyuwamo ngo batenga abantu eh. ngo uzi ko satani ngo ajya yigira nka marayika w'umucyo hmm. ntanuramo satani manza amuzi igice <laughs> nubona umubwirizabutumwa uza akamutabaza ukabona ibintu byose arabishye uzamenye ko uyu muntu izina rye riri mu gitabo cy'ubugingo nta nubwo warihanagurayo niyo mwakora yutube mugatwika mugakora sikando n'ibiki byose ririyo nubona wa muntu uza kubwiriza ngo haroruya ngo imana dushaka ucyaruka gato no ku kanini ngo mumvugire ngo amino ndabizi niwe ukunda kubakira niwe ukunda kubakira ni wowe ni wowe ukunda kubakira ntiranabwe ngo ndi mu mwuka wo gukeka ariko bariya bantu ibikorwa nabo rwihishwa biba biteye isoni no kubivuga n'ingengo amina ngo <laughs> haroruya haroruya bakayikaraga haroruya haroruya <laughs> mumvugire ngo amina buri kantu kose avuze mumvugire ngo amina hmm. akakaraga ururimi ngo bene da ngo ngende ngo buriya ngo nge narinze ubuhamya ngo buriya ngo nge nabatijwe inani icyenda wa muntu ukunda kukuratira igihe batirijwe jya ubwitonde <laughs> nawe ntabwo ubwira igihe nabatirijwe ukumva ashatse kubabwira ibintu igihe ati hari igihe twari ku mudugudu w'ibunaka mhm. bariya abantu ikintu cya mbere mm. nibo bamikazi b'amagambo nkubaze vita mm. ari umusambanyi mhm. ari umusambanyi n'umutinganyi nawe ngiye kumushyiramo ariko nawe kamushyiramo tu ari umusambanyi umutinganyi n'ibindi byose uzi by'umwicanyi mm. n'injajwa utekereza ko imana ibyo yanga cyane ari ibihe noneho reka ndeke kangufashe kugira ngo utavangirwa eh, jya mu migani ibintu imana yanga urunuka harimo kuvusha amaraso atari urubanza ubwo abicanyi bajemo mhm. nshakiramo umusambanyi si birindwi se nshakiramo umusambanyi icya ni ukuvusha amaraso atariho urubanza ngo umuntu ngo amaguru yihutira kuvuga inkuru z'ibinyoma ubwo ni injajwa Ni ninjajwa yaje ngo n'umuntu uteranya abavandimwe injajwi ijemo kabiri kuko nujya guteranya abantu arabanza ariko ushobora kubateranya uvuga iby'ukuri ibyo undi akora n'undi akora kandi bibi imana se yabigutumye <laughs> ushaka kugaragaza imana se itanga iyerekwa se ubu byayinaniye wari tuvuge wenda ko apotre mutabazi yasambaye mhm. wanabibonye tuvuge ko byabaye mhm. imana ntiyari gusanga abantu bose bo mu rusengero ikaba yiyerekwa ndi kubikora bakaza bose bavuga ati sha nubwo uri kubwiriza sha eh, eh, turakuzi sha hmm. none yabibahishe nyamugabo agiye kubikora ajya kampara baratega oya imana yabiduhishe twimyerekwa nawe aratwihisha none wowe amaguru yawe yihutira kuza kuvuga ibyo bintu ahubwo ko ndi kubona ariyo ari kuvuga ko ndi kubona urwo rurimi ari rwo ruri kugusha bene data tumaze kubona neza yuko mhm. abantu bagira shyushyushyushyu bari mu bantu imana yanga urunuka kuko icya mbere ashobora guteranya abavandimwe mhm. kabiri ushobora gukora ikintu ariko imana mu mana bwayo ikabibona uwo wagikoreye atakimenye mhm. ari bwo byaba byiza kuko ntabwo abantu babana kubera ko nta makosa bakorerana ariko we kuba uje kuburekinga iyo niyuzi imana ikabona ni wowe usenya ndaguha urugero ku bintu by'umuvandimwe ngo ni ngo platini mm. si urugero urihangana nduguhe uriya mugabo ndamukunda cyane aririmba neza ariko reka nkubwire ngewe ukuntu nteye mm-hmm. imana ishimwe ko ntajya nemera violence sinjya nemera kurwana yaba kurwana n'umugabo no kurwana n'abagore nta muntu ndarwana nawe mm. njye mu buzima bwanjye narwaniye kuri mezo de jene nkina ku ngufu mm. ndetse nanahagaritse ku ngufu bankubitiye mezo de jene imbere y'abahamya benshi <laughs> <laughs> bankubise imigeri mbara inyenyeri ntabwo njya nemera kurwana pe ibibazo byanjye nawe twabirangiriza ku rurimi ku munwa tuka ariko ibintu by'ifiziko ntabwo mbikunda pe ariko baravuga ngo kivera pe prepare gere n'uyu munsi twuma ndaduterura eh, kuko bibaye ngombwa hari igihe nabona ko dayimoni kurimo zikeneye n'uyu munsi apotere uracyaterura utwuma wowe n'utuntu tw'udukatu ukadukora ukavuga utari igihe dayimoni nzahura nazo nkaba ngomba kuzitera utuntu tw'ubwenge kandi buriya abantu benshi ntabwo babizi muri misiyoloji bigisha bigisha um, ari marisiyare mm. eh, hari abantu bagiye kwiga misiyoloji uganda babigisha tayikondo kubera iki ni ngo ugiye mu gihugu kitabamo ubutumwa bwiza ubwirije ahantu usengeye ibimuga birahagurutse umurozi noneho wajyaga barogera akavuga ati kariya gahungu ushaka babwirije yakora ku gitega agasanga ufite imbaraga z'imana ugakubita gitega kikanga ati ndamutega mfite umuhini icyo gihe ntago cyaha abazimu iyo aguteganya umuhini uwuburokesha ukumoso ukamwoherereza indyo wahise ukavuga uti yesu uramwumva cyangwa ntabwo umwumva ukavuga uti yesu uramwemera ntabwo umwemera eh? akamwemera mu gipfunsi weya bimubwira uyifashe gutya uravuga uti yesu kuri ino nshuro noneho uramwemera <laughs> nirukanye abadayimoni urapinga narabwirije matayo niwemera ubwo ujanye umuhini rero wamufungishije ikirenge ufite ingumi gure eh. yesu uri kumwumva cyangwa ntabwo umwumva <laughs> ariko abantu baba muri dimansiyo ya mbere ngo nyine ngo urareka ngo bagakubise urushyi mu mususa yawe ugahindura kabi iyo utaba mu mwuka buri gihe bagakubise inshuro ahindura hari igihe biba ngombwa umuntu yakubita urushyi ukabaza yesu ariko yesu ahangaha duce mu yihe tekinike ati mukubite mukubite mukubite hari kuko niko gutya bajya biteguye iki bijyana n'imigarura papa bikaba ari byo bimukuramo abazimu nakwambiye okay ariko bisaba kuyoborwa n'umwuka w'imana nubwo tuba tubivuga mu kajyana n'urwenya bisaba kuyoborwa n'umwuka w'imana ukamenya aho bahindura umusaya ukamenya n'aho nawe ugomba eh, kurwana mu buryo ndetse ntuzi ko yasi ababwira ngo noneho uyu munsi ufite inkota nayitware urabyibuka mm. ngo ufite imyenda ibiri nayitware hakaba n'ikindi gihe babwiye ati ntagire icyo mwitwaza umunsi umwe paul yarabikoze arayimurekurira we pawuro ageze ahantu ngo bategeka kumukubita inkoni nimba ari inga nimba ari mirongo itatu noneho abona izi nkoni ziramubera tu hagati izi nkoni barazinkubita umugabo mm. yari afite umuhini neza arangije amaze ngo harya ubundi uza amategeko ndetse urabona barangira umuyobozi ntazi amategeko ati none se wemererwa gukubita umuntu ufite ubwenegihugu bw'uburoma citizenship atatsinzwe n'urubanza ntaramaze ngo none se ufite ubwenegihugu bw'u Roma ahita akurayo ngo narabuvukanye wawe umugabo aramubwira ngo uzi ko njye nabuguze ndi mukuru ndaramubwira ati rero njyewe data yari umucuruzi taruso niwe wabuguze njyewe narabuvukanye urankubita nkande we iyo ni ingumi rero tuvuga abantu kubera kutagira iyerekwa <laughs> ngo mutabaza avuze ko paul yakubise umuntu ingumi iyo niyo kuko Ntabwo yavuze ngo reka ngo ndeke ngo bazinkubite ngo Yesu yaravuze ngo twemere kurenganywa yaravuze ngo ahangaha sindahakurwa n'isengesho aha ndahakurwa na tekinike bita itegeko mm. kandi itegeko riremera kurenza n'amabuye ni magambo urumva yamutetse ukimeze neza cyane <laughs> mujye mugira iyerekwa ntabwo ibintu byose uzabisengera oya ubu se umujura azinjira iwawe acukura inzu ngo kwa jina la yesu ndatokesha ndashwibagura ndajujinywa neka data akarinda acukura itafari rikagwamo imbere umva vuga ngo mu izina rya yesu wegera umuhini vuga uti nda ndahamagara imbaraga z'imana ufate mu kuboko uvuga uti ndirukana imbaraga z'abadayimoni ariko nyuma yo kwirukana dayimoni wenda yo yagiye umutwe w'umuntu urinjira mu by'ukuri iyo niyo dimansiyo ya kane rero ngeze muri dimansiyo ya kane ndafashwa sinzi uko ubizi komeza unyibariza ibibazo byawe uba wumva ufashijwe mba numva afashijwe nanjye kubaza kuri platine yego muri ubu buryo na olivier nanjye kumukubazaho muri ubu buryo haleluya haleluya kuba zamanza nkibagiwe twe kamera zibiri platini atumye itara haleluya ariko na na na narindi narindi ko kubaza ikibazo gisa n'ikikubita kuri biriya bintu byo kuvuga ngo uh, mu rushako hajemo ibi hajemo biriya hmm. ninyibuka ndaza kukikubwira hmm. cyangwa nawe imbaza ibyo mbaza ndaza nimba ariko gusa ndabikubwira urugero nari kubwira hari icyo rwerekezagaho kiri specific hmm. ah, reka rero nta muvuga wo puru kumuvugaho kuko Eh, ni umunyacyubahiro ntabwo ari ukudiribura izina rye gusa kuko ushaka kuridiribura mu kanwa kawe nta n'ikiri kwigisha abanyarwanda hmm. wari uvuze ku kantu k'umuntu ngo amaze igihe atari hafi y'itorero bakamutenga eee we kumushyingura yabanze kumushyingura ngo baramutenze none se nk'ibyo ngibyo urumva ari imana yabibatumye koko birakwiye se birakwiye hmm? birakwiye kari uko adeperi imeze nk'ishyirahamwe cyangwa ikimina nta muntu wabona ufite iyerekwa ryayo buriya aba ari nka zayoni nayo kugenda uriya mugabo w'iminembwe nkamuba vaye utubwire iyaguhamagaye niyo yakubwiye ngo uzajya wambara bote hano umugabo ni umuntu w'imana uriya eh. mugabo afite amavuta mm. sikamugaragaraho noneho rero haza se niyo iminembwe niyo yakubwiye ngo uzange gushyingura umuntu ngo nuko yaramaze imyaka itatu uganda wenda namubaza eh. ijwi bararyumvishe ikibazo cya hariya byose bigengwa ngo na njyanama ngo sijuwe ngo na nyobozi eh. nyobozi rero iyo yumvisha ubwo urumva biba bigoye ariko hari igihe rimwe na rimwe aha nyobozi zigomba kujya zibireba ndabaha nk'urugero mhm. ngewe bwa mfite imyaka umunani icyenda icyenda gatandatu hmm. nibwo natangiye guteranira hariya muri adeperi najyaga ahantu bita rwagihura ntabwo ubwo wahamenya ugeze kuri stade ya byumba ukamanuka hepfo usa n'ujya mu kicaro hari ahantu katari ubuvumo bita ubuvumo bwa rwagihura hmm. eh, rero hari adeperi hirya kugira ngo byumve twavuga ku muhanda tuyigiyeho tukagenda twagera mu gishanga muzehe agataruka yagera hirya kantegereza agataruka kansama wagombaga gutaruka umugende kugira ngo ugereyo mm. eh, ubwo abaturuka ku gasozi ko hirya nibo batatira kuga mugende hari ikintu ushaka kuvuga nta muntu wari wemerewe kwambara inkweto ifite milimetero eshanu imbere ngo inyuma iba ifite milimetero icumi ubwo urumva harimo diferanse donko taro ntiyari yemewe niyo yaba iya santimetero eshatu santimetero ah, ah, imwe cyangwa milimetero eshanu ubwo ni kimwe cya kabiri cya santimetero gutya hari abadiyakoni banakubwiye b'injaru babaga bari guhengereza gutya ariko ngo diferanse imbere n'inyuma wagira ngo bize isomo bite karitipe akubita ishyiraho indara ya nivo ariko ubundi imbere n'inyuma ntihareshya cyangwa harasumbana muvandi bakagutenga icyo gihe hari hagezweho inkweto bitaga cipusi waba uzizi chips urazizi urabona ko imbere n'inyuma nubwo hatareshya ariko hajya kureshya eh. iyo byibuze barayikwemereraga niyo nkweto ndende bemereraga umuntu eh. aho ngaho eh, hakaba amateka yo mu nyuguti enye ko nta nayo mufite ubundi ubundi murayafite noneho uyu munsi usanga umugore wa mushumba yakanegetse mhm. cyari n'ibita ngo hayi hirizi hayi hirizi nyine hirizi ni udutsitsino udutsitsino tureture yakubise agatsitsino yakaba zabarebe mu bukwe muvande icyo se ni iki bivuze ngo ibintu bashobora kugenda babisubiramo bakareba bagenda babihuza n'igihe turimo bagenda babihuza n'igihe turimo mhm. nk'uko bahuje iby'udukombe nubwo hari abo byagushije udukombe ari twasohoye reka ntabwo <laughs> dimansi ya kane ihora igusha abo ngabo hari abantu we iyo azi ko yuzuye umwuka yari agomba gushyira ubwonko puwe moro kugera wanamubwira uti muri kovide nimwegerane ngo ngo rize vekire ngo zizi ni waya ngo imana yatubwiye ngo iyo minsi yegera turushaho guterana kwera uhita umujyana gereza akajya guteranira yo guterana kwera akajya ngo barabivuze ngo itorero ngo rizarwanywa wati ab'ubwenge buke imana yavuze ko izabareka rimwe na rimwe abanyarwanda eh. ndabakunda ariko ngera mu mwuka mu banyarwanda bakunze bose mhm. byaranananiye no kubanga by the way kandi umushinga wabyo nawe wanditse nawe uteguye ugomba kubanga eh, byarananiye ariko agomba kubangamere kuri vitari abantu mwese mwankozeho inkuru nakoze umushinga urapfubasha urangasha uranga umushinga wo kubanga kandi nawe utekereje ariko uranga nk'ubu urugero sinaje nkubwira ngo mfite umushinga wo kwinutsa ubu se ntibyananiye Eh, ntabwo turi abacu ngo twigenge nzajya mvuga nk'abantu muri dimansiyo ya kane eh, eh, njye mvanga muri icyongereza n'igifaransa Eh, eh. Eh, hari n'abantu bavuga ngo ariko ngo buriya ngo kwitwara kuri abantu byatuma abantu bakubona nk'uciritse wapi ubwonko mfite abantu barabuzi niyo nageze nk'isekera wapi hari umuntu usanga mu bwonko bwe afunzemo bokuderiye najyaga mbyumva na uduterima abo basore bo hanze ngo bafunzemo bokuderiye nta kintu yibitseho rotonovide <laughs> ariko mu myambarire yakwicara abantu umunani ukuntu ahindukira agahindukira nk'umuntu ubitse amabanga y'imana kayigudu umuntu utwaje Einstein na na na, na Nicolas Tesla ibitabo na na, na philosophe na formule physique na physiologie eh. ariko yajya kuvuga bibiliya tubwira mu migani nk'iyo umuntu wese acecetse ngo umuntu akeka ko ari umunyabwenge mm. Eh. ariko iyo abumbuye akanwa ngo ubupapa bwe buhita bujya kumugaragara eh. nta n'ibintu byinshi njye nawe nta nubwo njya mu ntambara nyinshi ntabwo abantu bagize umuhanga ko naje nkumva akahagararirwa akanumva batubwiye ko n'umuhanga ntabwo nanayobewe n'ikintu banyitira umuhanga uretse imana ibajijisha mukabona ndi we ubundi ari ubuhanga nakoresheje sinigeze ngabanya ibiciro byamanutse byamanuwe na minisiteri ibishinzwe ntabyo namanuye ahubwo ubwo buhanga mu nshinja namwe muzankwegera bagukozeho ntacyo bitwaye ariko erega ukiri aho ngaho ntacyo abasha kurwanya umugambi w'imana nta kibasha kurogoya umugambi w'imana ko nta kintu cyayinanira kukica nta kintu cyayinanira kukijyana amageragere nta kibasha kurogoya umugambi w'imana rero iyo umuntu aje akangakanga agenda avuga ndeka nihishe mu mugambi w'imana ibyawe nzaba mbyumva mu makuru eh. Eh, <laughs> nzabyumva muri breaking news mhm. uti ngo byaba mu nyuguti enye none baraneneka ibyo bivuze iki nimba ibyo bintu byo kuvuga ngo ntabwo barashyingura umuntu ngo wari umaze imyaka itatu ngo atari mu rwanda hmm. Hmm. nimba uyu munsi erega ntabwo nakubwiye sitori y'umukobwa umwe yajyaga yari i kigali kuri parosi nakubwiye ariko niwe wari uhagarariye urutonde rw'abantu bashyira abantu kuri lisite y'abazahagarikirwa igaburo mhm. kabiri uwo mukobwa iyo washyiragamo agahoziyana yakareberaga muri metero ijana akakabona akamenya ko karimo niyo wamubona ugahita ushyiramo agatambaro yarazaga ati nakubonye ati ijisho ry'imana rindi rero ikibazo cyabo n'amatiku yabo bayita ijisho ry'imana yajya kugutuka ngo n'ifuhe ry'imana yakwanga ngo ndumva umwuka w'ifu uhunjemo wapisha uri umunyamatiku wapitiku uri kuzamutsemo ifu wese shahu ifuwe ntagize bambuze napanze umushinga wo kwanga abantu bikananira eh, wowe wowe kuki bitakunaniye ntabwo abantu bitwikira ibintu yagira ubugoryi ngo ni ukumenya ubwenge cyangwa se yagira uh, ubucakura bujya mu byaha ngo ni ukumenya ubwenge we ni umukobwa yajya gukura ibyinyo kandi aba muri korari ngo imana se niba nitubura ubwenge zatureka ah, oya nawe aho mm. ngaho umenya ko wakoze icyaha cyemere wikigagaza ngo unabyibishakire mm. inyito n'ubundi busobanuro mu by'ukuri hari igihe nabivuga gutyo umuntu akavuga ngo wese ko avuze ko watera umuntu ingumu ukavuga yuko oya ni ukuberwa n'umwuka nicyo cya mbere mm. ku buryo umuntu wese nabireba abona ko aho hantu ingumi yari ikenewe kugira ngo uwo mudayimoni agire gute ahunge niko bimeze noneho kambuga iki ngiki kimeze gutyo uyu mukobwa yarabahagaritse arabahagarika nabo baza kumutumira baba bamubonyemo ijambo ariko muri ino minsi hari abantu babiri ndimo nkunda mu nyuguti ni umukobwa wavuze ati umuntu uri bugiriyere ko ari tanga ngewe imana imfashe imwe ku mafaranga mu ituro ririya jambo yavuze akantu kamwe nge kabwagije nkagukunda avuga ni cyokoze eh, umuntu uzagira niyerekwa akari kugeza akari kugezaho baya uriya mukobwa afite amavuta yarawe ni njye nigira karana nta numvise video yose numvise kariya kantu bagaturiminze eh. arahise avuga ngo umukobwa afite amavuta sha mumwitege uwa kabiri eh, nuri wavuze ati mutange nimero sha <laughs> hari umuntu urekura iyi reverasi ukavuga uti ukuri niba kumenya niko kuzaba baturamo ukabona narekuye ijambo ry'imbaraga eh. ariko nigarukiye mvuge ngo nawe bamubonyemo nk'ayo mavuta baramutumira mhm. ahageze noneho gusangira umudiya ni wo ku mudugudu wo ku cyaro hasi akimukubita amaso aramubaza ngo muko ngo niwe uje kutubwiriza undi ati ni ngewe waturutse i kigali undi ati ni ngewe aramureba amuvana ku mutwe amugeza hasi kandi umuntu ni ijisho ry'imana ariko reba ijisho ry'imana kudeyi arangije ahita avuga ngo none ngo ngubwo ngo nta gakantu ushyira muri uwo mutwe we rero aba yatengagana bakawuziya na kantanera avuga ati ni agasuku kugira ngo umusatsi utamutuku ati wowe nyine kanta tuyishyiramo kugira ngo umusatsi utamukara ati rero uraza kwicara inyuma umekinga ashobora kuri mu nguni ati ntabwo watugera ku ruhindo washyizemo kanta usuzuguye imana yaguhaye uwo musatsi ugashaka kuhindurira ibarasa ariko buriya reka reka rero mbabwiye ngewe sinzi ahantu umukorogo yabereye icyaha none se kambabazi mm, iyo umuntu avukanye ibibari akajya kubidodesha kuko ataberetse uko imana yabimuhaye mfasha mfasha mbyumve neza undi nawe rero yavukanye igikarabona kirimo abona rwose cyazamutera na toromo njye sinyisiga nta n'umudamu wanjye uyisiga nta n'uwo ntumye kuyisiga ariko nanone nitureke kwigira abafarisayo ngo baminine umubu kandi ingamiye bayigira gute gukangurira abantu kwisiga mukorogo ntabwo nyibakanguriye ahubwo njye ndivugiye ngo hari igihe umuntu azana iyerekwa nkumva niryo muri dimansiyo ya zeru eh. oya abayoborwa n'umwuka nibo bana b'imana umuntu uzaba ufite igikara yabaza mwuka w'imana akumva rwose aramuyobora kuri dorokinone mhm. aheza ni mu ijoro cyangwa se tuzahurire mu mavuta ariko ibintu byo kubigira forumire nta forumire abantu bayoborwe n'umwuka bimeze nk'aho twatinye ko abantu batatu umwuka wera ibyakozwe n'umwuka wera dusigaye tubikoresha amabwiriza na za kanoni n'ibindi bintu utamenye ibyo ari byo na za liturujiya hmm. none nimba duvuga ko twe turi torotse ari idini kuki dushaka kuyoboza ibintu biturujiya itorero ko ikiriranga iby'idini rikoresha liturujiya rikoresha icyo bita nyine uh, uh, karutu cyangwa se imigenzo kasitomuzi imigenzo ngo tubigenza gutya ngo winjira gutya ngo kunama gutya ngo ukageza umutwe hano ngo ukawuzamura gutya ngo hano ntibakandagira ibyo biba ari idini kuko itorero ibyo byose bikorerwa mu mwuka kandi bigakorwa na mwuka wera hmm. ndi muri kenya narababwiye ngo umwuka w'imana yambwiye ngo mbabwirize ushaka kuririmba ajye ahaguruka riri atari iyo ashaka n'ushaka kumwikiriza mwikirize ndi kubwiriza ushaka guhanura ahaguruka ahanure ndi kubwiriza ushaka kubaza ikibazo atera ikiganza kibaze ushaka mbese icyo umwuka akuyoboraho ugikora ni ubwa mbere imana yambwiye ngo nkore ibyo bintu mu iteraniro byari ku cyumweru uzijambo nari kwigisha nari kwigisha ku cya cumi ni igice cya cumi n'igice cya cumi ngiye kubona mbona batatu baraturitse bari kuzamura indirimbo zo mu mavuta bari kuziririmba mu ndimi zo mu ijuru ngiye kubona mbona abamasayi bangaye bari kugenda bazamuka kwa kundi bagenda bazamuka bagaruka hasi bazamuka bagaruka hasi barimo bavuga mu ndimi nanjye ndimo mvuga icya cumi mushumba wahita ahita ampereza amverope nsohotse arambwira ngo niwe muntu wa mbere kuva natangira umurimo ku myaka mirongo irindwi mfite ubwiriza icya cumi bavuga mu ndimi ndamubwira ni muzehe ntaya mavuta imana yaraduhaye eh. aya mavuta imana yarayaduhaye dusize <laughs> harya rero urimo mbaza ngo iki nani nkubwira ngo eh. iyo umuntu wanze iyo umuntu wanze kumushyingura reka reka mbabwire tuvuye matiku dufite amavuta eh. ahubwo sinzi impamvu abantu bajya mu tundi tuntu eh. tuvuye muri ibyo iyo wanze gushyingura umuntu ngo ni uko yari yaragiye uganda mu by'ukuri ukuri kuba kuriye bifashije iki se byunguye iki se ko ufite abantu benshi b'amajipo maremare se ibyo bakora nawe utazi ko wabyisobanuraho bagiye kubigusobanuza ibyo byarakunaniye uri kubona ibyo by'umuntu ngo wapfuye ariho ugiye niho ugiye gukorera ivugabutumwa se reka njye nkwereke hmm. ari ibintu bitatu ntajya nkinamo imikino uje ukansanga ndi ku kidendezi nahatembereye ukambwira uti mbatiza mpita mubwira ni yesu uramwemera uti ndamwemera yesu uramwemera ndamwemera nkukubita mu kidendezi nk'uzamura taha uvuga mu ndimi z'umwuka wera ntabwo njya ngo mbanze nkwigisha amezi ane amezi ane se yohana yabigishaga amezi ane hehe yesu yabigishirizaga amezi ane hehe se uretse filipo wiyigishije inkone bari mu igare ubwo kera ko iryo gare barimazemo amezi angahe ngo ngo rwose ngo bankwe kuri lisite bagomba kubatizwa aha niho amadini nyine yazi wize amezi atatu ngo kubera ko ngo wasibye gatatu <laughs> cyangwa kubera ko ngo watsinzwe ibizami yesu yigeze avuga ngo ngo muzabwirize abantu mubahe ibizamini murangiza ngo ababitsinze mubabatize yewe we yewe we yesu we yesu we ntabwo nje kuyahindura ahubwo bayarivayizinge babone ko amwe ntabwo afite dimansiyo ya kane rwose amwe amwe amwe bihangane bayarebemo hari magi atajyanye na makumyabiri na gatatu atajyanye no gutekereza kuzima kw'abantu bazima rimwe na rimwe bihangane oya ndi kuvuga bareba amahame atajyanye no gutekereza ko ukwiye mm. bo ubwabo barebe mm. ikibazo n'agakombe kari kabahitanye kandi agakombe n'igituntu cyaje kweri umuntu niyumva ko iyo logike wowe kuri se uje gushaka kumenya abana bawe n'abatarabawe gute abo mudamu bose yabyaye muri materinete ko bose ari abawe ibyo bintu bivanye nose nibyo tuvuge ko biri mu bwenge nimba biri mu bwenge tuvuge ko eh, adeni n'ibihumbi magana mirongo itanu ku ipima ubundi umuntu wemerewe gupimisha adeni uzi uwo ari we ni umwana muhuriye mu muhanda ati rero mama yambwiye ko mukiri abasore ariko mwigenje ngo yambwiye ko ari wowe papa wanjye umuntu n'uruhanga tudasa ugahita ubwo gupima ariko abana b'umugore mubana ntago bajya babakozamo ibipimo ntago bibaho mm. mwabagoremo ibintu byo gushaka kumenya kode za telefone z'abagabo banyu no ku nabyo ibyo bintu ntabwo biri mu mwuka wera ese ubundi urebye ibyo ukeka ukabisangamo rugasenyuka ruba n'iki ubugoryi bwawe kuko iyo utabibona ntabwo uba warusenya ubu wasanga uyu vitari undi imbere anyanga ariko igihe cyose ntabizi turaseka duciringe dukora ikiganiro ubu wasanga amenye ibyo ntekerezaho ntazongera kumuha ikiganiro cyangwa se abe amenye ibyo mutekerezaho akaba atazongera kuntunga mikoro ariko imana yaduhishe ibiba mu mitima y'abantu yagira ngo tubane amahoro kuko irabizi neza ese ubundi kangubaze vita musoma bibiriya ndanagufashe kwanza musoma bibiriya wasanga nawe wari kuzajya gupimisha aderi ariko mudamu wawe niyumva uri kuno kunuganuga adeni azampamagare ngo usengere abo bazimu bagusohokemo nimba yaranabikoze ukaba utaramufashe ceceka tuza nta n'ibyo yakoze ibyo yakoze n'ibyo wabonye ndetse niba umujura n'ufashwe mm. none se umujura n'uwufashe washyizeho amaneko zijya kuneka no gupararaza no guperereza adeni yubahwe umugore wa mwabyaranye umwadeni uyikora ku muntu ukubwiye ngo wanteye inda muri abasore Mm. adn uyikoresha ku muntu umuzanano mm. ariko ubuda umwana umudamu yabijyaye mubana nk'umugabo n'umugore umunsi ku wundi mm. ntabwo bamupimisha adn ibyo bintu ntabwo ari byo ibyo bintu bikozwe n'abanyarwanda bose ingo za eh, bivuze ngo abagabo benshi batunze abana batari ababo none se nkubaze eh, vita uriya mukobwa ko nabonye bamuhagurukanye ngo ashaka kimwe cya kabiri cy'inzu ariko bugaho none ujya gusezerana ivanga ntabwo wabonaga handitse ivangura ntabwo wabonaga handitse ivangamutungo muhahano none ujya kubihitamo wari wanyweye se wari muzima rero wikirakaza hagarara hamwe mu mupasure hmm. kuki mudasezerana ivangura ngo nyine ngo ivangura ngo ryatubatekereza ko ntamwizera aha uri gushaka kugira ngo abone ko umwizera no gutamwizera ko niyo mpamvu bagiye gupimisha adeni rero inyungu wari ukeneye mu kugira ngo abone ko umwizera warazibonye izo nyungu rero zigomba kujyana no gupasura kuko iyaba utarahagaze kuri izo nyungu wari gusezerana kuvangura ukavuga uti kama mbaye mbaye ntibishaka bikurakaza nushaka gufata ko ntakwizera ukubakira icyizere ahandi hatari mu kuvanga mu by'ukuri kanigarukira ubundi abagabo babamo ibice bitatu habamo abapfapfa abagabo b'abapfapfa ni umuntu buri gihe cyose abari kutwumva abapfapfa ariko mugane nabo ni umuntu buri gihe cyose umudamu wamuhamagaye uba ufite amatsiko kumenya umuhamagaye n'igitsina cy'umuhamagaye uri umupfapfa ni umuntu ngo mada ngo umva ngo akazu kare kugume hano ngo nze nzagutunga ngo nkwambike ngo mfite inoti uri umupfapfa koko ubwo se niwe ugira umugore mwiza kurenza abandi agira inzobe siruti y'abantuza ibyo bintu bikuje mu mutwe ngo dore umugabo ufuha mu ijambo rimwe ryoroshye hmm. ko twaherutse ngo hafuha abagore hafuha ry'abagore ryo arafuha akanagufata arafuha yanagufata bikazakubabarira ariko hmm. umugabo wafushye hmm. akumva umugore avuze eh ngo kwa rando eee eh, ngo ndaje eh, afashe n'umu umunani gusa afashe shambure we eh. kavuze kwa rando kwa rando ntara leta ya bisi hari abagabo b'abapfapfa mm-hmm. abagabo bahora bashaka bashakisha ibibi by'abagore babo hmm. kandi ubwo bijyana no mu bundi buzima vitari nge si ngomba nkora ndi kuneka neka mperereza akantu kabi wamvuzeho hmm. njya ahubwo nkora ku buryo nimba nagize amahirwe ukabivuga ntahari ubwo imana ishimwe nabyumvishe hmm. uri muri bibiliya fungura bibiriya zanyu tusome salomo ari muri dimansiyo ya kane aravuga ngo ntukandarike amatwi yawe ngo ntukabangure amatwi yawe ngo hato utazumva umugaraga kuvuga nabi ngo kana urabizi ko wabikoraga nimba uhora ushaka ikibi muri mugenzi wawe noneho by'umwihariko umudamu mubana erega umudamu ngo ni urugingo rwawe none se vita umutwe wawe wari washaka ikibi ku ino ryawe cyangwa ukuguru ugashaka ikibi ku rutugu rwawe umugabo wagize amahirwe ntiwabimenye reka mva nkubwire nigeze kuvuga ngo ni uko ntemera kurwana ariko hari umuntu umwe nshobora kuzakubita ribu mbaye nyibisabye ukaza ukamwanga umugore wawe mubonye yinjirana n'umugabo muri muri rumu umunani ya roji ntuza turyoshye ni uguhita ngufata nkapima ku menyo mayidiya ribu yazamubwira ngo ansenyeye urugo ahubwo turakizwa na minisiteri y'umuryango nimba yanabikoze ntabyo yari yakoze azirongazi ntamubonye wowe uje kubimbwira rero hama hamwe ntabwo ungendana kuko niwe urusenya ah. umunyabwenge hmm. ntabwo ajya gushaka ese bibiri ivuga ngo iki ku rukundo ngo urukundo ngo rugira gute ntirwirarira rubabarira byose ngo ntirutekereze ikibi ku bantu iyo wirwa ushakisha ikibi cya mugenzi wawe uri kukimusaka boshyu boshye babandi bo ku kibuga bari gusaka ibisasu icyo utabonye ngo cyishyire tambarari kigaragaze hmm. urajya kugihigira iki aba ni abagabo b'abapfapfa mhm. abagabo ba kabiri n'abagabo batatu baba bonyine hmm. ni abagabo nita abagabo nyabagabo ni umugabo we ikintu cya mbere ashyira imbaraga mu kutamenya ibibi by'uwo babana ku buryo aketse ko n'ibyo yakora agashiduka bimuguyeho ntiyagiye guha gutaha arabanza agahamagara mu rugo byandi kera bavuga ngo mukure abana mu nzira ariko buriya ntabwo ari ngo bakure abana mu nzira ni ukugira ngo bakure n'abagabo mu nzira wowe <laughs> yari atari buriya filozofi nyarwanda abantu benshi ntabwo bayiga ni ukugira ngo haramutse n'ibindi byari bihari nabyo byigizeyo utabibona kuko bihinduka ikibazo ari uko ubibonye hmm. abagabo ba gatatu ariko uyu mugabo impamvu anirinda kugira ngo amenye bibi by'umugore we n'ukazi kabimenye rwasenyuka ariyizi hmm. ariko ni umugabo kubera ko yabikwebye kubera ko ni wa wundi nyine salama yavuze ngo wirinde kwandarika amatwi ngo hato utumva umugaraga akuvuga nabi hmm. kuko mu bagaraga icumi ntarabura kuvuga nabi ni umugabo niyo telefone madamu yayisiga gutya na watsapu ifunguye ahubwo ubwe yahita akanda ahandi hagati uhita ukanda igahita izima igahita ijyamo na roka akavuga ati hato dayimondi n'imitani itanambwiriza gusikororinga dawuni ariko uziko biriya n'icyaha muri muri ribu n'umudamu wawe ntiyemerewe gusoma mesaje zawe nta muntu wemerewe kwinjira mu butumwa bwawe pirive icyo kintu rero leta iba yarafashe ikakigira iryo banga Kuki utanibaza impamvu leta yakigize ibanga ese kangubaze ku bya deni ubu imana byari binaniye ko umudamu azajya abyara kuriya nyine ngo nimba umwana asohotse nyine ngo sinzi ukuntu ngo abyita igise cya nyuma hmm. nawe ugahita wenda ubyumvira mu bwonko igihe ari umwana wawe imana yari kubikora rwose ugahita ishyiramo tomatizime mu bwonko hano iri igufwa rigari kurya byatari ku rwego rwo hejuru ku buryo uvuga ati eh umwana wanjye aravutse <laughs> kuba rero yarashyizeho kuba umwana wawe udafite igipimo kimumenya imana yabikoze nk'imana yari ibizi hmm. ni nk'uko imana yabishyizeho ko nta mugabo wakora kiriya gikorwa gahunda itagize niyo mpamvu ngo badafatwa ku ngufu wabimufata ku ngufu zute nyine byaryamye byarebye hasi <laughs> ariko umugore we azi rongazi yabashije gushyira ukuguru hano na hano birakorwa do mu yandi magambo byakorwa atabishaka hmm. ariko ntibaze ukuntu umugore ngo ngo bamuhindukiza ngo ndumva ngo njye ninaniwe ngo ariko ngo ndumva nanabishaka ngo wagira kananya nkabanza nkabishaka no ntabwo ibyo ari ibyawe ni ubanza kubishaka wowe hari impamvu yaguhaye ibishobora gukora gahunda itanabishatse hari ukuntu imana ikora ibintu byayo mu buryo bwayo ifite n'ikindi igamije umva nanakubwiye impamvu umusore atangira gusohora afite nk'imyaka cumi n'ine kandi azashakira kuri makumyabiri na ni ukugira ngo utangire kuzigamira no gukorera urugo n'abana uzabyara buriya igihe umuntu atangiye kwirangirizaho nicyo gihe agatangiye gufungura konti kandi agatangira gukorera amafaranga kandi agatangira no kuzigama amafaranga mm. eh, ngo njye nakoze ubukwe ngo mfite ijana gusa bagutenge bakujyana kuri ribu none se umwaka wakoreyemo ubukwe ni wo wa mbere wirangirije nari ngusobanurira nyine uko bigenda mm. kuki se nyine utatangiye no kwirangiriza ufite imyaka ibiri bivuze ngo ibiri niwe ari bukorera amafaranga ariko kiriya byatangiye imana yakwibutsaga mu bihe bihoraho cyane dore ko aba bana batangiye ibyo ngibyo buri uko abyutse mu gitondo ubona ako yararanye katerutse buri gihe ko gaterutse karakubwiye ngo jya gushaka inote buri uko gaterutse shaka amafaranga umwana w'abandi ntabwo azarya ibyatsi mm. mu by'ukuri tutajya mu bintu byinshi umugabo wa gatatu ni uwo nita intwari intwari isanga umugore we bari kumutunganya bakarakaranya icyumweru bagahamagara imiryango bakiyunga bagasabana imbabazi akakomeza akamutunga ari umugore niyo mpamvu nabwiye ngo abagore baturusha ubutwari kuri iyo ngingo kuko abenshi barabafasha muri komenti abagore bose bafashe abagabo n'abafashe mesaje zigaragaza ko igikorwa cyabaye bagiye kwandika wagira wagira mesaje ibihumbi bitanu kandi wasanga utaragira mesaje igihumbi wagira mesaje ibihumbi mirongo itatu bibaye ari hari n'abajya kubamagana ngo muze murebe yutube yashyizeho ngo tubyandikemo wasanga n'ubu uzari ugiye guhitana ati nanjye naramufashe <laughs> nanjye naramufashe <laughs> ariko barabafashe urugo rukomeza kubaho kuki twe iyo dufashe umugore n'iyo dupimye adeni ntibihure duhita turuvamo ni ubutwari umva ijambo ry'imana nakubaje ngo ujye usoma biriya birambwira ngo nimba bishoboka murwanye uruhande unyihangane wenda nangiriza cyangwa ukurikiza ibibazo tikitaka ntabwo ndongera gutinda ngo nimba bishoboka murwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro hmm. ngo kandi ikibi ntikikakuneshe ikibi ujye ukinesheje icyiza nimba upimye adeni ugasanga umwana atari uwawe umugore uhita umugurira akamodoka ka dekapotabure <laughs> uhita umugurira ka ikibi cyiza ukinesheje icyiza hita umujyana mu birwa bya mayote nimba ari maridive sinzi ahantu de ben ajya ajyana eh, mhm. eh. ikibi ntikikakuneshe ujye ukineshesha icyiza ntabyo nakoze ko ntibyambayeho ariko hari igihe bigeze kumbwira ijambo mu rugo numvaga ryari riremereye iryo jambo ryariremereye pe hari igihe nigeze kubwirwa ijambo ryariremereye pe pe pe pe pe hmm. ryaribwirwa bigaragara ko na madamu amaze kurimbwira yahise yumva ko iryo jambo atagomba <laughs> kurimbwira ariko ku ruhande rumwe yari afite ukuri pe yari afite n'icyo aheraho hmm. iryo jambo yarimbwiriye ko nari maze iminsi itatu tudateka ntanahaha ntanateka ku ruhande rumwe nshatse kwisobanura buri munsi nakubitaga ikirenge cy'icu cyose nkanyimaza amaguru nkabura n'igiceri bataye hasi ngo nyitoragure nkaca mu bantu bose twiganye kuri kisite mbabwira ko nta n'akazi k'ubugapita mwambonera koko ariko ko inzara imeze nabi bakanseka bata rwose atari ko mutabazi mbese bakangira urw'amenyo mm. nabaga nayahize pe umunsi wa kabiri nkayahiga nkabwiriza nkabwiriza nk'ahantu hatanu ku munsi umubi ni uwampereza igihumbi ngo ugure amazi mu by'ukuri niho numvaga ndenganiye ariko nubwo bimeze bityo nkavuga ariko nawe nk'umuntu usigaranye n'abana bakayura areba n'iki n'iki nuko ngerageza kumwumva nguza emutiyeni ndangije kuguza emutiyeni ngura poromosiyo biremera naramuhamagaye ni switi hani shuri ndakwemererega eh, nararamukubise imitoma poromosiyo yose nyimarayo yatashye ansaba imbabazi ikibi ntikikakunesha ujye ukineshesha naho ngo yambwiye ijambo ribi ngo nanjye nzi kurambura urushyi ngo nize ku ngufu umupfapfa akaba yigaragaje hari abagabo batatu